I cortometrajes no son un ejercicio de condensación eh, cinematográfica. Son opere complete in sé, que contengan una historia que manca o no ha nulla da ofrecer. Questo ha funcionado.